El primer día el profesor dice, esto de ser artista no se puede enseñar. Concluyes que entonces el día después no van a haber más clases, pero hay, por muchos años. ¿De qué están hechas estas lecciones, eso que no se puede enseñar? Nadie sabe. Solo se distingue una voz, una tesitura propia del que enseña.